40 minutes de route. Ok, c'est parti. Ok, comment est-ce qu'on remet les rétros Sur le même bouton. Oui, je mets sur 0 Oui. route. On laisse le vélo passer. Oh, a un espèce d'arc-en-ciel en, en, face de nous. On retourne. On retourne à Médard-le-Casque. Oui. Il y a un accident ici. Ah. Elle est comment elle conduit, Guillaume Elle est très agréable. Je vois que c'est une nouvelle voiture. Hein. Et bref, elle roule bien. Moi, c'était mon premier long français Quand j'étais derrière, et elle est vraiment très confortable. Sauf peut-être les suspensions facile. Et moi j'aime bien le son quand tu rétrogrades. Ah. Le frein à moteur <laughs> Je sais pas par où Waze nous emmène, mais ça a pas l'air d'être la, la route principale, mais c'est pas grave. Là, c'est un tout petit casse-vitesse. toujours s'arrêter quand euh, vous chipotez à votre téléphone parce que c'est la sécurité. On or sur Edelan vers slag Ah bah lui déjà il dit demi-tour. Et là c'est pas allumé les phares, si hein, quand même. Mais il n'y a pas de voyant. Bon, j'active euh, les essuie glace hein, pour voir quelque chose. Oui, oui, regarde, ils sont allumés. Parce que tu le vois dans la maison là. Hein, tu vois De quoi Ah oui, oui, oui, c'est vrai. voilà parti. Continuez sur R31 pendant 1 km et demi. 500 mètres au rond-point, continuez tout droit pour rester sur Ostendelan N318. dans 300 mètres. Dans 300 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Destination se trouve sur la gauche. Et voilà.